Давай со мной, чувак. Сейчас будет месиво. меня там оставалось на один выход. Ой, ой, да ты что делаешь? Всем goodbye, леди и джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи.